Ну что это за звуки? А. Не согласен, не хочу. Сим-симка, с вами Магазинка. И сегодня у нас бокс-челлендж. Кто не знает, что такое бокс-челлендж, я вам объясню. Я буду засовывать руки вот в эту коробку и буду отгадывать, какие предметы или какие существа мне ставили туда родители. Жутко страшно. Лишь бы не были пауки. вопрос. А, это... Мармеладные черви. Good evening. блин, что это было? Не могу я, это ящерица, сто процентов. скорее всего, я понял. Окей. Пауки. Если тебе понравился этот челлендж, ставь палец вверх, а также, если вы еще не подписаны, нажми на кнопку подписаться. Не забудь поставить колокольчик, чтобы первым увидеть мои новые видео. детей. Я очень устал, я больше не буду, но я должен ради вас, вы мои подписчики, я вас люблю. Спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. А сейчас будет помощь. А я очень сильно устал. В следующем видео вы увидите, как я лазаю на стену сзади меня, а еще как я прохожу вон ту полосу препятствий. Или не прохожу, или пройду, или не пройду. Может быть, я не знаю. Я попытаюсь. Наверняка вы любите желейных медведей и желейных червяков, да? А сегодня мы будем делать желейных кошек. Для этого нам понадобятся ингредиенты, которые есть во всех странах мира. Желе, любое, желатин 30 или 25 грамм. А еще нам понадобятся две тарелочки, а также чашка. Итак, мы насыпаем наши тарелочки желе. должен набухнуть. А потом мы будем его подогревать до полного растворения. Вот прошло 5-10 минут, и наше желе набухло. Вот его консистенция. Я даже могу показать, что оно набухло. Вот. Теперь я думаю, что его можно подогревать, чтобы оно растворилось. Мы растворили наше желе вы можете это сделать в микроволновке или на медленном огне, постоянно помешивая. Сейчас я буду заливать наше желе в формочки. Я поставлю наших желейных котят в холодильник, а уже через час посмотрю, что у нас получилось. получилось у нас. Сейчас надо будет вытащить. Смотрите, какая формочка. Как красиво получилось. И я попробую вот это вот на вкус какой. М -м -м. На самом деле получилось обалденно. Вот вкус как у медвежа, который продается в магазине. Пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я приготовил в следующий раз. Если вам понравился рецепт, ставьте палец вверх. А также, если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас. Всем пока, до новых встреч, друзья! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Всегда. лежачими полицейскими.